everyone, my name is Vivian and thanks for watching Vivi's English TV 皆さん、こんにちは、Vivi ですいつもこのチャンネルを応援していただきありがとうございました英語リスニング聞き流し実用英語は新しい企画で毎回テーマに分けてプチ英語を皆さんに届きたいと思っています例文と英語の感覚について分析がありますぜひリスニングとスピーキングの練習に使ってください。 これからはビデオの代わりにオーディオに移しますが、例文の英語をスライドでチェックしてみてください。一回、文字を確認できたら、また聞き流して聞いてください。では、始めます。カナダに来る前に、私は英語単語と文法の本で学び、試験問題をたくさんして勉強していました。その後、実際にカナダに来て、 英語は文化とその裏にある感情によって言い回しが全く違うことに気づきました。もちろん、それに気づくのに大変時間と苦労はしましたが、英語を学ぶとき、その中身を無視したら生きている英語が喋れないのです。そのために私はいろいろな映画、テレビ、またビデオを見て言葉の形のない部分を体で 感じようとしていました。実際にネイティブと話す時も個人の言い回しの違いにも気をつけながら感じて聞いたのです。あ、英語圏の人はこういうふうに考えるんだ。この人は本当に歌うのが大好きなんだ。というふうに。相手のことを理解できるようになると英語の言い方は自然に変わってしまうのです。目の前の会話を 大切にしている生きている英語に変わってしまうのです。Recap! 前回のエピソードにはいくつか友人と再会した時の英語フレーズを紹介しました。What a small world! We should catch up! I ran into him! Let's grab a cup of coffee! など実際に外国でよく使われているフレーズです。さてと、友人と再会した時は あんたの気持ちはどうですか驚き嬉しいあるいは嫌味言葉は自分の気持ちを表現する力があるので、その時、その場で、最も自分に合うフレーズを選んで話しましょう。そうするときっと、英語が生まれ持つ豊かな表現力を自然に身につくようになります。今回のエピソードはビジネスの場で カジュアルな場合より感情を少し抑えている英語なんです。そして、このビデオの最後に日本と北アメリカにおける文化の比較があるので、興味のある方はぜひ最後まで聞いてください。では、始めましょう。例文はこちらです。Sarah, Hello, I'm here to see Mrs. Davis. はじめまして、Mrs. Davis に会いに来ました。 receptionist. What is your name, please? 受付の人。お名前を教えていただけますか ?Sarah。Sarah。Sarah です。receptionist. 受付の人。Alright, Sarah. Please just wait a moment. サラ様、少々お待ちください。ではもう一回行きます。Sarah. Hello. I'm here to see Mrs. Davis. Receptionist. What is your name, please? Sarah. Sarah. Receptionist. Alright, l Sarah. Please just wait a moment. まず、この会話のバックグラウンドをイメージしましょう。ここは、ある版画界に青のガラスで綺麗に建てられたおしゃれなビルの2階。 そこにあるのは最先端の医療設備を開発している会社ですそこを訪ねたのはその会社とやり取りをしたい輸送会社の社員サラです想像するだけでもリラックスしにくいビジネスの場面ですねこれはまさにそんな時フロントの女性とやり取りをしたシチュエーションです実はこの例文には難しいポイントなどは ありません皆さんに感じていただきたいのはビジネス英語の感覚です喋っている内容はほぼ日本語とは変わりませんが感覚がちょっと違いますね実は会社によってフロントの会話が全く違うのです主に2種類があります一つは例文のようなきちんとしたビジネスという感じですもう一つは ゆるいビジネスの倍です北アメリカの文化は日本よりリラックスしているのでビジネスの時も人の性格の多様性を出してもいいのですもちろんこの傾向は小さい会社から中ぐらいの会社には多く見られますがフロントの人は個人的な話をしたり「How was your day?」とかリラックスした感じでお客様と接するのです。 なので皆さんはこれはビジネス英語だこのように言わなきゃダメだと思わずにいろんなシチュエーションを見て判断しながら今後どれを使うかを考えてみてくださいそうするとその場に合う生きている英語を喋るのです2項目の例文はさっきのより少し複雑になってきますでは聞いてください Ryan. Hello. Mr. Kane expecting me at 4 o'clock. こんにちは。ケインさんと4時のアポイントがありますが。Receptionist. What is your name, sir? お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか ?Ryan. Ryan from the construction company. LINE です。建設会社から来ました。Receptionist. Please wait a moment. Mr. Kane is on his way to office, and he'll arrive in 20 minutes. 少々お待ちください。ケンは20分ぐらいしたら会社に着きます。Ryan, thank you. Can I sit here and wait? ありがとうございます。ここで待ってもいいですか ?Receptionist, please go ahead. Could I offer you anything to drink while you wait? はい、どうぞ。 何かお飲み物はいかがですか ?1 個目の例文より2番目の例文は内容が豊かになっていますね。でも、このシチュエーションも大きなビジネスっぽい会社での会話です。いくつか文法のポイントを説明させていただきます。1番目 Mr. Kane is expecting me at 4 o'clock expecting は動詞の expect で期待するという意味です。直訳すると、ケンさんは私に4時に会えるようにと期待していますになります。この単語のニュアンスはアポイントメントを先に取っていることです。時にはアポがなくても会社を訪れる場合はありますね。その時フロントの人は予約が事前にされていますかと聞きます。 でも expect を使うとそれを聞く必要がなくなります。また、これはとても丁寧な単語なのでビジネスではよく使われます。2番目、He will arrive in 20 minutes ここで注目してほしいのは arrive in です。arrive の後は at とか in とかいろいろな使い方がありますが時間と city を示すときは in を使います。例えば、I will arrive in five minutes. I will arrive in New York. arrive at の後に出てくるのは特定の場所。例えば、レストラン、駅、建物、何かの学校とか、絞られた範囲内の場所です。3番目。Could I offer you anything to drink while you wait? このセンテンスを会話的な英語にするとこうなるんです Do you want to drink anything while you wait? 例文のセンテンスに could と offer が入っているので丁寧に聞こえるようになっていますここのニュアンスは何かお飲み物でも差し上げますかです日本はおもてなしが上手な国です 他人に気を使う気持ちは世界でトップクラスです。その傾向は日本語にも見られますね。しかし、北アメリカには相手を立てて仕事をするということを意識するより、相手に私こそ自信がある。この仕事がこなせるよ。という個人的なアピールが重いんです。まさにキャリスマ性ですね。 相手に自信を感じさせることが大切です。なので、日本のように自分を下げて相手を立てるようなことは少ないんです。むしろ、ほとんどの人、特に20代と30代の人は自分をピカピカするような存在にしたいんです。相手を尊重しながら共感を生み出したい 私こそ仕事をこなせる能力があるのだよとアピールしたい心理が北アメリカ英語圏のビジネスキャリスマ性を生み出しています。このエピソードを気に入ったらぜひいいねを押してください。また友達にもシェアしてね。初級英会話英語リスニング聞き流し実用英語のシリーズを毎週載せるのでぜひ登録して来週のも楽しみにしてください。 来週はありがとう、すいません、そしてさよならについて勉強したいと思います。それでは、Thank you for listening to today's episode. I'll see you next time. Ciao!